chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, ya estamos aquí con un nuevo vídeo Y es que me habéis pedido bastante que trajese el nuevo coche épico Bueno, lo he comprado He gastado las 300 gemas que vale para que vosotros lo podáis ver Y ahora os dejaré un pequeño gameplay con el que vais a ver, bueno, cómo va este coche y si os interesa comprarlo o no. Yo me despido ya por aquí chicos, no tengo nada más que deciros, Nada más que disfrutéis del vídeo, dejad un gran like, suscribiros también chicos, que muchos no lo estáis y no sé a qué esperáis. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo de Clash of Cast. Apoyar, eh chicos, un like. just